ಯಾವ್ದಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರ ಕಾಣ ನೋಡ್ಬೋದು ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ಶೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಅವತಾರ ಮರ್ಯಾದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನಿದೆ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ <laughs> ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇನೆ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಕಿ ಆ ಪೊಲೀಸ್ taken up all ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹೋದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರೇ ಕಾಣಲ್ವಲ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಸಹ್ಯ ಮುಖಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನಂತ ಪರೋಡಿಗಳು ಹೋಗೋದು ರಾತ್ರಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಹಾಕೋದನ್ನ ದರಿದ್ರ ಮುಖಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂಕ ಕಟ್ಟೋದು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾವನ ಬಂದು ಅರಿಯೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೇರೋದು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಫಸ್ಟು ರೌಡಿ ಶೀಟ್ರು ನೀನು ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಅವತಾರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದರ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜನ ನೀನು ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ಅದು ನೀ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಆಚೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಶುಡ್ ಎನ್ಶೂರ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಲಿ ಅವನೇ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಸೈಜ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇವರಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಟೌನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಓಕೆ ಮನಿ ಕಡೆ ಹೊಸ four twenty seven five naught four three twenty four three naught seven ಬೆಳ್ಳಪುರಿ ಅಂಗಡಿ ಆದ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ ಇರಬೇಕು ಮೊನ್ನೆ ಹಾಲೂರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ನೀನೇ ನಡ್ತದ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮರ್ಯಾದಾಗಿದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದಾಗ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹಾಂ ಏನಿದೆ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಥರ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಫಸ್ಟ್ ಗಾಂಜಾ ಕೇಸು ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಾಂಜಾ ಕೇಸು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಎಂಟು ಎಂಟು ಕೇಸ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಲೆಕೆಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಾಂಜಾ ನೀನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಈ ಕೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಐದನೇ ಕೇಸ್ಗೆ ಗುಂಡು ಹಾಕಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ದುಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮೈಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾರಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಜಗ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಹೇಳೋದು ಇವರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದವರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಯಾರು ಅದೇ ಮಣಿಕಂಠ ಶರ್ಮಾ ನಾನು ಪವನ್ ಮಣಿಕಂಠ ಏ ಮಣೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಾಪು ಕೇಸ್ ಇವನು K S R P constable ಮಗ ಸರ್ ಇವನು ಸರ್ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ್ ನೀನು ಕ್ರೀಡಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟ್ಸು ಅವ್ರ ವೇರ್ ಅಬೌಟ್ಸು ನೀಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಅದು ಏನು ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಹಾಂ ಗಾಡಿ ನಾವು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾಕಿದ ಕೇಸು ಇವರೇ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂಜ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಧರಣಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತಲ್ಲ ನೀನು ಸಿಂಗಲ್ ಹೆಸರು ಕಳಿಸ್ತೀರ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಹ್ಞೂ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಂತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೂರಲ್ವ ಧರಣಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋ ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಉದ್ಧಾರ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂಜ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿರೋದು ಹಂಗಂತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮರ್ಯಾದಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವ ಕೇಸರ ನೋಡಿ ಅಟ ಇದು ಅಡ್ಡಾಕೋದು ರೋಡ್ಗೆ ಬರೀ ಹಿಂದೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಕಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಪ್ಪ all these is gang to be exterminated from the district Shabarish ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಗುಂಡ ಆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೋಡಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬಂದರೆ ಗುಂಡ ಆಕ್ಟ್ ಇವರಿಬ್ಬರೇ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ಸು ಏನು ಕಾರಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ಸ್ ಇವರೇ ಎಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಅಡ್ಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇವರು ಇವರಿಬ್ರು ಬಹಳ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎತ್ತ ತಲೆ ಏಯ್ ತಲೆ ಇತ್ತ ನೀನು ಅಶ್ವಿನ್ ಏನೇನು ಅಲಿಯಾಸ್ ಏನು ನಿಂದು ಇನ್ನ ನಿಂದೇನು ಅಲಿಯಾಸ ಬುಜ್ಜಿ ನೋಡ ಅವ್ನು ಹೆಂಗಿದಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಕವರ್ಡ್ ತರ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಇವನೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬರೋದು ನಿನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ನೀನು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ದುಬೈದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಗಲಾಟೆ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ಅವರೇ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ತಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲರ ರೋಡ್ ಇಳಿದ್ರೆ ಏಯ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನೀನು ಏನ್ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ದೇಶ ನಡ್ಸಂಗ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಸೇರೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಚಾರ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಟೌನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಆಗಿದೆ ಟೌನ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ ನೀವೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಯೋದು ಕೈ ಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೋಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಚಾರ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೋಲಾರ ನಗರಕ್ಕೆ ಟೌನ್ ಕೆಟ್ಟ ಈಗ ಬರೋದು ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಗುಂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೋದ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಇರ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ತು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಿ ನಾರಾಯಣ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಸುಪಾರಿ ತಗೊಂಡ್ರದು ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಈ ತರ ಈಗ ಇದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಓದ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಅರವತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಯಾರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಸನ್ನಡತೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಠಾಣಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಖುಲಾಸೆಯಾಗಿದ್ದಾವ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾವಂಥ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಏರುಪೇರಿದ್ದು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧ ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಇದ್ದು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗದಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೀರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಳೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ additional S P D S ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಕೋಲಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಟಿ ಜೋಡಿ ಆಟ ಮತ್ತು ಇಸ್ಪಿಟ್ ಆಟ ಈ ಆಟಗಳ ಆಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂಟಿ ಜೋಡಿ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಪೆರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದಾರಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರೌಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೌಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿವಾಣನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಜನ ರೌಡಿಗಳ ಮೇಲೆ hundred and ten C R P C ನೂರ ಹತ್ತು C R P C the good behaviour ಬಾಂಡನ್ನು ಬರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫೋರ್ ಅದನ್ನೇನಾದ್ರು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಾಂಡನ್ನು ಫೋರ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಜನ ಇದ್ದರು ಒಟ್ಟು ಏಳ್ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಜೆ ಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಂಬರ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವತ್ತು ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹೊಸ ರೌಡಿ ಶೀಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಟೂ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸಬರು ಏನಿದ್ರೆ ಅವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಟು